فيها القصايد من اقصاها في تخرج مهرة نارها حية الف مبروك الف مبروك مدفونة إيه هي مكثى والامداح حصرية في تخرج القصايد لها رنة بنت لا في بالمفاخر رهاوية بنت لا في بالمفاخر رهاوية لا في الرافع على الطيب له سيرة المكان فيه حاجة طبيعية ربعه الحازم ركت عالي الكم الرجال اهل الوفا والشهامية وانت يا من ثوره ثوراياتك خفاقة بالدلع والزينمية عالمية بالدلع والزينمية عالمية والقصيدة من خواتك على شانك من ضمير صافي وصافي النية ألف مبروك ألف مبروك مدبولة إيه هي يا ميثا والأمداح حصرية ألف مبروك ألف مبروك الوقت مذبول هي مثاول امداح حصرية هي مثاول امداح حصرية دقها جوس القصايد من اقصاها في تخرج مهرة نارها حية الف مبروك الف مبروك مذبولة هي مثاول امداح حصرية في تخرج القصايد لها رنه بنت لا في بالمفاخر رهاوية بنت لا في الرافع على الطيب له سيرة المكان فيه حاجة طبيعية ربعه الحازم رقت عالية الجمع الرجال أهل الوفا والشهامية وانت يا ميثا وراياتك خفاقه بالدلع والزينمية ميه بالدلع والزينمية عالمية والقصيدة من خواتك علشانك من ضمير صافي ألف مبروك ألف مبروك مدبون إيه يا ميثا والأمداح حصرية ألف مبروك ألف مبروك مدبون إيه يا ميثا والأمداح حصرية لك جوس القصايد من اقصاها في تخرج مهرة نارها حية ألف مبروك ألف مبروك مدبولة إيه يا ميثا والأمداح حصرية في تخرج شافي الرافع على الطيب له سيرة المكارم في حاجة طبيعية ربعها الحازم رقت عالي القمة الرجال اهل الوفا والشهامية وانت يا من ثوراياتك خفاية بس والزينمية والزين مية والزينمية عالمية والقصيدة من خواتك علشانك من ضمير صافي وصافي ألف مبروك ألف مبروك مدبول حيه يا ميثا والأمداح حصرية ألف مبروك ألف مبروك مدبول حيه يا ميثا